我的朋友思思因为有脑梗的家族史，所以总是怀疑自己脑袋血管有问题，想要做脑袋血管的检查，却不知道如何选择。如果您也有想要检查自己脑袋血管，该如何选择这些项目呢？脑袋血管的检查最简单无创的就是 TCD，它的中文全称叫做经颅超声多普勒。TCD 是通过多普勒去探测颅内的血流的速度。 血管的活动指数、阻力指数来反映血管的一关情况。第二种呢是 MRA，又叫核磁共振动脉成像技术，是通过血液流空效应去呈现颅内血管的一个基本的情况。 也是我们临床非常常用的一种无创性的检查选项。那么，为了提高图像的质量呢，也可以使用造影剂进行核磁的血管成像的检查。那么，如果运用更多的序列，也可以进行高分辨率核磁共振的检查，更好的了解颅内动脉血管壁病变的情况。了解更多医学科普知识，请您关注我。